අයිබොත් යහපත් වූත් වාසනාවන්තවත් කාලසීමාව ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු දෙනාටම ඉතින් මම පොරොන්දුවක් වුණා වසරේ ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ ඒ වගේම ජනවාරි මාසේ ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේ හැකි ඉක්මනින් මේ 2023 වසරේ අලුත් වසරේ ජනවාරි 17 වෙනිදා වෙන සෙනසුරු මාරුව පිළිබඳ ඔබ ඔහුගේ ලග්නයෙන් ලග්නයට කොහොමද ඒ අනුව ලග්නයට බලපාන ආකාරය ගැන ඒ වලින් යහපත් දේවල් තවත් යහපත් කරන අයහපත් දේවල් යහපත් කරගෙන සාර්ථක වෙන ආකාරය ගැන කතා කරනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න යන්නේ ධනු ලග්න හිමියන්ට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රාශිචක්‍රයේ මේෂ ලග්නේ ඉඳලා මීන ලග්නේ දක්වා පිළිවෙලට නෙවෙයි මම මේ ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම අර මං තෝරාගත් ලග්න ටිකක් ඉස්සල්ලාම පල කරන හැබැයි සියලු ලග්න බය වෙන්න එපා. හැකි ඉක්මනින් පල කරනවා. ඕන ඉතින් අද ධනු ලග්න හිමියන්ට මේ සෙනසුරු ග්‍රහයා වසර 30කට පසු කුම්භ රාශිගත වීම කොහොමද කියලා තමයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. 2023 ජනවාරි 17 වෙනිදා ඉඳලා 2025 මාර්තු 29 දක්වා මේ ග්‍රහ ගමන මේ සෙනසුරු ග්‍රහයා කුම්භ රාශියේ ගත කරනවා. ඉතින් අපිට මේ වසර දෙකක් දෙකමාරක් ආසන්න කාලය ඔබට කොහොමද කියන එක තමයි මේ කතාව වෙන්නේ. එතකොට සමහරවිට ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් මේ කියද්දී සමහරත් තැන්වලදී චුටි චුටි අර වසරේ පලාපල අහලා දැන් සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල දැන් කියද්දී ටිකක් අර වෙනස් දේවල් කියවද කියනවා මොකද්ද වසර එකක් කිව්වා දැන් මෙහෙම එක නෑ මේ කියන්නේ වසර නෑ 2023 වසර පමණක් නෙමෙයි මෙතන 2024 වසර දෙදස් විසි පහෙත් මුල් මාස තුන කියවෙනවා ඇතට සමහරදවල් පොඩියට වෙනස්සන හැබැයි මේ ලග්න පලාපල ඔබ කෙන්ට්‍රේත ගෙනෙන්නේ තනිකරම සියලු ග්‍රහයන්ගේ ග්‍රහ චලිත සලකමින් සෙනසුරු ග්‍රහයගේ විතරක් ගමන සලකලා කියන්න ගියොත් මේකේ සියයට පණහක්ම අසාර්ථක වෙනවා ඒක නිසාවෙන් මේ සියලු දේ සූක්ෂම සකසලා ස්කර්මානුකූලව තම උපත ගෙනෙන්නේ ඉතින් මේ තුළ ඔබ මෙන්න සුභාරංචියක් කියන් තියෙනන දනුලක් මෙහිමියෝ අවුරුදු අටකට ආසන්න කාලයන් ගත කරපු ලග්න ඒ රාෂ්ටකයෙන් සමස්ත දනුලග්න හිමියම නිදහස් වෙන ඒ රාෂ්ටකයේ අවසන් වෙන දවස තමා මේ 2023 ජනවාරි 17 වෙනිදා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේක සුභාරංචියක් දනුලග්න හිමියන්ට. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ආපාසට ගිහින් බැලුවොත් ආසන්න වශයෙන් 2016 ඉඳලා වගේ තද්ද බල ලෙස පීඩා විඳිමින් ඔබ මේ ගමනාව ඇත් වශයෙන් මරාර කමෙන්ස්වල තිබ්බ හෙනයක් විතරයි නොග හැව කියලා <laughs> ඒකත් එකතකින් හරි වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මෙහෙමයි ඒක එක එක්කෙනගේ ක්‍රියාත්මික අනුව වෙනස් වුන දැම මේක හැබලීම කියන් මේ ලග්න පලාපල මංකීර දේවල් ඔබට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එතර බුද්ධියෙන් ඒ දේට මුණදීලා ඔය කියන පිළිවෙත් තුළ සාර්ථකමෙන් මුහුණ දුන්නොත් මේ අතීතයේ ධනුලග්න හිමියෝ සමහරට සමහර ධනුලග්න හිමියෝ සාර්ථක ලෙස ගමනක් යන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි මේ ඉදිරි කාලය යහපත් දේවල් වැඩි චූටි චූටි අයහපත් පැතිකඩලොත් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනොත් සියල්ල අතිශයින්ම යහපත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඒ රාෂ්ටකයක් කියන දෙයට ඔබට එහෙම බලපෑම් ඇති කරන්න බෑ. ඔබ හරියාකාරව ඔබගේ தત્ත්වය දැනගෙන ඔබ කටයුතු කරන ඒ රාෂ්ට්‍ර කෙනකම් පායට පෑගෙන දූවිලි බඳු වෙනවා. ධර්මානුකූලව හැසිරෙන කිසිම කෙනෙකුට ඒ රාෂ්ට්‍රකයක බලපෑමක් එන්නේ නැහැ. ධර්මයට අනුකූලව හරියට. ඒ කියන්නේ පන්සල් ගිහලා දෝත් බුදුන් දීගෙන පල්ලේ ගිහිල්ලා දන ගහගෙන ඉන්න එක නෙමේ දහම කියන්නේ. අපි ඒ ගැන වෙන ਵਿਚාරයක් කරමු නැත්නම් මේක දීර්ඝ වෙනවා. ආව තව දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම මම මේ දනු ලග්න හිමියන්ට දැන් මම ලග්නේ රාශියක අවසන් වෙනවා. හැබැයි ඔබට ජන්මයේ රාශියක තිබිය හැකි. ඔබට අනිවාර්යම වගේ කේන්සරට නම් බලන්න ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ චන්ද්‍රය එහෙම නැත්නම් සඳු ච ස කියලා ඇති දෙවෙනි කොටුවේ තුන්වෙනි කොටුවේ හතරවෙනි කොටුවේ තියෙනවා නම් ඔබට මේ වෙද්දී ලග්නයේ රාෂ්ටකයේ අවසන් වුණත් ජන්මයේ රාෂ්ටකයක් ඉදිරියට පවතිනවා. මේ ගැන දීර්ඝ විස්තර කිරීම මම වෙනම වැඩසටහනකින් කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඒකට හොඳ පිළිවෙතුත් එක්ක මම මේකෙත් පිළිවෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක බිය වෙන්න එපා. එහෙම ඒ රස දත්තන් තිබ්බා කියලා. මොකද ඒ රාෂ්ට්‍රක තුල ලොකු වෙනසක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. එබැවින් විස්තරාත්මකව ඔබගේ කේන් සටහන තුළ චන්ද්‍රයා ඉන්න තැන අනුව ඔබගේ ධනු ලග්න හිමියන්ට කොහොම වෙවිද කියලා කෙටි වැඩසටහනක් මේ ලග්න 12 මේ සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල ඉදිරිපත් කරන් පස්සේ කියලා ඒ දේවල් යහපත් කරගෙන ඔබගේ ජීවිතය ජය ගන්න ආකාරයෙන්ම වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා බිය නොවී ඉන්න ඒ රාෂ්ට්‍රක තිබ්බත් එක නැතත් එකයි අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ග්‍රහ මාරුව උපයෝගී කරගෙන ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ ජීවිතේ ගොඩ යන්නේ කියලා. එන්න බය නැතුව අපි මේ දේ ආරම්භ කරමු. ඉතින් මුලින්ම කතා කරමු ඔබගේ ධන ලග්න හිමියන්ගේ ව්‍යාපාර රැකියා ආදෑම් ලැබීම් කොහොම වේවිද මේ වසර දෙක හමාරකට ආසන්න කාලයක්. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 18 2023 සිට දෙදසිසි පහේ මාර්තු විසි නමේ දක්වා කියලා. මෙහෙමයි. පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඔබට ඇත්වශයෙන්ම තිබ්බේ ධනය හම්බ කරන ගැන ඔබට මුදල් හම්බ ගන්න ඔබගේ රැකියා තුළ හෝ වේවා ව්‍යාපාර තුළ වේවා අනිකුත් ඕනම ආදායම් මාර්ගයක් තුළ ආදායම් ඇහිරීමට ලැබීම් ඇහිරීමට තිබුණු එකම ගැටලුව ඔබගේ උනන්දුව නැතිකම නොනේ රාෂ්ට්‍රකවට බලපාපු තැන ඔබ එක්කෝ වැඩක් කරන්න ලෑස්ති වෙනවා කල් දානවා. ඔන්න ඊට පස්සේ එදාට ඊට වඩා වැදගත් වැඩක් වැටෙනවා. එතකොට අර රාජකාරිය මග ඇහැරෙනවා. ඔන්න ඔහොම තත්ත්වයක් එක්ක තමයි ගොඩාක් දුරට ආවේ. ඒ වගේම ඒකට හේතු වුණ කාරණා තිබ්බා. තද බල ලෙස ධන හානි සිද්ධ වුණා. ප්‍රියයන්ගෙන් ඈත්වීමට සිදු වුණා. මේ තුල ඔබට එකතු වෙච්ච මානසික පීඩාවල් එක්ක තමයි මේ අර බලාපොරොතු ශුන්්‍යතාවය වැඩක් කරන්න හිතෙන් නැතිකම බලපෑවේ. ඊටත් එහා අන්න අයගේ කටයුතු හේතු කොටගෙන තමන්ගේ කටයුතු මගේ හරගන්න දනුලක් නෙමියන්ට විශේෂයෙන්ම පහුගිය වසර අට පුරාවටම කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒක වුණා. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් ඔබට නිසියාකාරයෙන් ආදායම් ඉපයීමක් ඔබගේ ආර්ථිකය අයහපත් පැත්තට තමා වැඩිපුර ගලන්ගේ අර නිසියාකාරයෙන් ආදායම් පේමක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් නිදහසට කරුණු තිබ්බත් අසාර්ථක ඔබ. ඒකනේ ඇත්ත. සාධාරණයි ඔබට මේ දේවල් කරන්න වැඩ මැගරින්න හේතු. එහෙම කියලා කොච්චර හේතු සාධාරණවත් ඔබ අසාර්ථක වෙනවා. හ්ම්. හැබැයි දැන් තරමක් දුරට 100ක් නෙමෙයි. ඔබට වෙනදට වඩා අර බාධා ඉවත් වෙනවා සමග පුංචි උද්‍යෝගයක් එන ඔය පහුගිය කාල සීමාව තුලත් මොන ඒ රාෂ්ට්‍රක තත්ත්වය තිබ්බ ඔබ උනන්දුවෙන් මේ හැමදේම හිතට අරගෙන නැහැ මොන දේ තිබ්බත් මම උත්සාහයෙන් මගේ කටයුතු ටිකක් කරනවා අන්න එහෙම වැඩ කළා නම් ඔය විදිහට පහුගිය කාලේ වගේ කඩා වැටෙන්නේ නැහැ බාධක එනවා නමුත් හරි බාධකට මුණ දෙන ගමන් ඔබ හරියට කටයුතු කරා නම් වෙන්නේ එහෙනම් දැන් ටිකක් හිතට එනවා ඔබ නෑ දැන් ඇති මම මේ මිටිය දැන් මම නැගී හිටින්න ඕන පොඩි හයියකුත් එනවනේ දැන් ඒ රාෂ්ට්‍රකේ ගෙවුණා කිව්වම ඒ තුලේ පන්නරයකින් අලුත් විදිහට වැඩ පටන් ගන්නවා ඔබගේ ආර්ථිකමය වශයෙන් එහෙම නැත්නම් දැන් රැකියා අහිමිවීම ගොඩාක් දුරට පහුගිය කාල සීමතුවල ධනු ලග්න හිමියන්ට මිතුරු ලග්න හිමියන්ට ඔය තවත් ලග්න කීපයකට සිද්ධ වුණා එතකොට ඔන්න ඊටම සොබ්බ කරේ රැකියාවක් හොයන වෙනුවට ඔක්කොම අර බලාපොරොත්තු සුන්විච්ච මනුස්සකයි කිසි දෙයක් වඩන්නේ නිකන් කමන්නේ කඩා වැටුනොත් ඔය කඩා වැටිච්ච දෙන් දැන් ජීවිතයෙන් ඇති වැඩක් නෑ යන ඔය වගේ හිත හිත ජීවත් වුණා මං කිවර හෙනයක් විතරයි ගැහුවේ නැත්තේ කියලා ඔව් ඒක හරි හැබැයි ඒ தත්ත්වය උදා වුණේ මනස තුලනේ ඔන්න ඒ මනසේ තුල තියෙන ඒ පසුගාමීත්වය සියර් 100ක් නෙමේ තරවක් දුරට මග හැරෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ ලැබෙන පන්නරේ ඔබේ පසුගාමිතය 100%ක් ඉවත් කරගත්තු මේ කාලය ධනු ලග්න හිමියන්ට ජීවිතේ මතක ඇති කාලෙක එන වාසනාවන්තම කාලය කියන එක කාටවත් වෙනස් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සුළු ඔබ අර අදිෂ්ඨානාත්මක ආකල්පමය වශයෙන් වෙනසක් සිදු කළ යුතුයි. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ බණ කියනවා කියලා සමහරව බණි. නමුත් මේක වැදගත් අයට මේක ගොඩාක් වැදගත්. ඒක නිසා මම කතා කරනවා. මට වැදගත් නෑ මට අදාළ නෑ මගේ ක්‍රමයෙන් පිටපයින්න. මගේ ක්‍රමය ගැලපෙන්නේ නැති කෙනෙකුට ඔබට පුළුවන් වෙන දක්ෂ ජෝතිෂයකින් ඉන්නවා YouTube එකේ පුරාවටම ලග්න බලාපලා හම් පුළුවන්. මගේ ක්‍රමය මේක මේකට කැමති පිරිසට මම මේ කතා කරනවා. ඉතින් ඒ බැවින් ඔබ දැන් හිත තුළ නිතරම ධනාත්මක භාවය ඇතිකරගත යුතුයි. මොකද ඔබ හිත ධනාත්මක වෙනවා කියන්නේ ඔබගේ මනසේ නිකුත් කරන තරංගය. ඒ කියන්නේ ඕරා කියන්නේ ඕරා එක කියන්නේ. ඕරා එක ධනාත්මක වෙනවා. ඔන්න අපි කරන දේවල් සාර්ථක වෙන්නද අසාර්ථකද බලපාන්නේ ඔය ඕරා එක තුළ තියෙන වැඩියෙන් තියෙන ධනාත්මක දේවල්ද ඍණාත්මක දේවල්ද කියන එක. ඔන්න ඕක තමයි විද්‍යාව. ඕක ඇතුළේ මහා গুপ্ত දෙයක් නැහැ. ඔය කරන සියලුම සෙත් ශාන්ති හෝ වේවා ඔය පිළිවෙත් තුල සිදු වෙන්නේ ඔබගේ ඕරා එක තුල ධනාත්මක භාවය වැඩි කරන එක. එතකොට ධනාත්මක දේවල් වැඩි වෙද්දී ඍණාත්මක දේවල් අඩු වෙද්දී ප්‍රතිඵලය ධනාත්මක පැත්තට බර ලෙස තමයි ලැබෙන්නේ. අපි ගණන් වලත් ඉගෙන ගත්තානේ ධනයි ඍණයි එකතු වෙද්දී ධන පැත්ත වැඩි නම් පිළිතුර ධන. අර ඍණ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ඉතිරිය ධන කියලා එනවා. රින පැත්ත වැඩිනම් පිළිතුර රින අන්න එහෙනම් අපේ ජීවිත තුළ අසාර්ථකභාවයන් කඩා වැටීම් පාඩු ඔය සියලු දේ සිදුවෙන්නේ ඔය ඕරා එක තුළ තියෙන ධන රින තත්ත්වය තුළ භාවය තුළ ඒක නිසා ඔය දේට ඔබ හැම්වෙලීම සිතුවිල්ල ධනාත්මක කරගන්න ඕන නිතර ඔබ දහමට අනුව කටතු කරන නම් මනස නිරවුල තියාගන්න ඕන අර මම හැමදාම අර කියනවා කියනවා ඉවරයක් නැතුව අපිට එපා වෙන්නම කියන උදෑසන වදින ගමන් ඡන්ද පිරිත මෝර පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව ඔය කෙටි පිරිත් ටික ශ්‍රවණය කරනවා නම් රාත්‍රී නිින්දර පෙරත් ඒ දේම කරනවා නම් පුරුද්දක් වශයෙන් මේක මගහැර ගන්න නැතුව කරනවා නම් හැම් වෙලෙම වෙන්නේ ඔබ තුල ධනාත්මක භාවය වැඩි වෙන එක ධනාත්මක තරංග ඔබගේ ඕරා එකේ පිරෙන එක අන්න ඒකයි විද්‍යාව. නැතුව මෙතන ඇතුලේ මොන গুপ্ত මැජික් එකක්වත් මිත්‍යාවක්වත් නැහැ. ඕක තමයි විද්‍යාවෙන් සමහත කරලා තියෙන ශබ්ද විද්‍යාව තුළ සාර්ථක වෙන ආකාරය. අපි ගොඩාක් ප්‍රියෙන් සින්දුවක් අහනවනම් ඒ තුළ ධනාත්ම භාවය වැඩි. බෙරියන් දිදී කෑ ගහන සින්දු තියෙන්නේ අයියෝ දාලා ගියා කියලා. ඕවා අහන්නම එපා. මොකද ඒ තුළ පිරෙන්නෙම ඍණාත්මක භාවය. හැබැයි ලස්සන සංගීතයත් තුළ ඒක විරහව තිබ්බත් රසයක් තියෙන පහන් සංවේගය කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ රසයක් දැනෙන දෙයක් ඇහුවා කියලා අර හැඟීම තුල අපිට සතුටක් ලැබෙනවනේ. ඒ සංගීතය තුළ තියෙන මිහිරියාවත් එක්ක ඒ ගීතය ඇහුවම හිතරෙන්න සනසුරායකේ තේරුමේ පුංචි විදේදනාත්මක භාවයක් තියෙන පුළුවන්. අන්න ඒ තුළ ධනාත්මක භාවයක් ඇති වෙනවා. නමුත් අර යටගිරියෙන් අයියෝ ගියා ගියා ගියා කියලා කෑ ගහන යතුළු නම් මම නම් ධනාත්මක භාවයක් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව කතා නොකර ඉමු අපි ඔත් කතා කරාම දැන් ශනිග්‍රහයා පැමිණෙන්නේ ඔබගේ තුන්වෙනි භාවයටනේ. කුම්භ රාශිය කියන්නේ ඔබගේ තුන්වෙනි භාවය. ඒතකොට මේ පැමිණෙන අවස්ථාවේදී ගුරු ග්‍රහයා හතරවෙනි භාවයේ ඉන්නවා. රාහු පස්වෙනි භාවයේ ඉන්නවා. හැබැයි මේ අප්‍රේල් 22 වෙද්දී ගුරු ග්‍රහයා යනවා ඔබගේ පස්වෙනි භාවයට. සැප්තැම්බර් 30 වෙද්දී රාහු ග්‍රහය ඔබගේ හතරවෙනි භාවයට යද්දී මෙච්චර කාලෙක 11 වෙනි භාවයේ හිටපු කේතු ග්‍රහයා ඔන්න දසවැන්නට එනවා. එහෙමනම් ඔන්න ඔය දැන් මං කිව්වනේ සෙනසුරු මාරුව ගැන විතරක් කතා කරොත් අපිට මේ සාර්ථක පලාපල කතනයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් හොඳට හිතන්න. මේ ග්‍රහ ගෝචර විශේෂයෙන්ම මේ ඔක්තෝබර් 30න් පසු කාල සීමාවත් සමග ඔබ තුළ අර වෙනදට ඔබට එන ආදායම් මාර්ගය ඇහිරි හැරි තිබ්බනවා. ඔබ ඒ ආදායම් මාර්ග කෙරෙහි අවධානය යොමු නොවී තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔන්න ඒ தත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඔබ අලුග සදා නැගිටින්න ඔබට හිතෙනවා. එහෙනම් හිතිච්ච පළවෙනි අවස්ථාවේ නැගී ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ පහුගිය වසර 7ම රට පුරාවටම ඔබගේ හැකියාව, ඔබගේ දක්ෂතාවය, ඔබගේ ජවය ගැන විශ්වාසය නොතබා අර උඩින් පාත් වෙන දෙයක් අර වාසනාවට ලැබෙන දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. කොයි වෙලේ හරි අනේ මට ස්විප් ටිකට් එකක් ඇදේ. අනේ කොහෙන් හරි මට මෙහෙම වැඩක් හරි හරි ගිහිල්ලා කොහෙන් හරි ටිකක් අතර මිතට ටික වැඩිපුර මුදලක් ලැබේ. ඔය කොච්චර ප්ලෑන් ගැහුවත් පහුගේ කාල සීමාව තුල ඒවා හරි ගියේ නැහැ. හැබැයි ඔන්න මේක මත්තේ ඉන්න නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබ වැඩ කරන්න. ඔය අතරතුර අප්‍රේල් 22ත් ඔක්තෝබර් 30ත් අතර කාලේ ඔය තුළ ඔබට මේක තවත් ලග්න එකට කිව්වා එකකට නෙමෙයි දෙකකට කියන්න වෙනවා මේ තුන්වෙනි එක ඔබට නොසිතුවා කාර්ය ධනයක් ඔබට අන්සතු ධනයක් විශාල ධනයක් ලැබීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙනවා අන්න ඕක තියෙනවා හැබැයි ඕක ලැබෙයි කියලා ඔබ මුකුත් නොකර ඒ කාල සීමා තුල එනකන් කටරම් බලන් හිටියොත් ලැබෙනවා හැබැයි අර ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. අන්න ඒකයි. පුද්ගලිකයෙන් සටහන් තුළ පුද්ගලික ක්‍රියාත්මක වීම අනුව මේ ලග්න පලාපල වෙනස් වෙන්නේ ඒකයි. මොකද ඔබට ලැබීම තියෙනවා. ඔබට ලැබෙනවා. හැබැයි ලැබෙන්නේ රුපියල් 10000ක්ද? ලක්ෂ 100ක්ද? කෝටි 10ක්ද? ඒ තරම් වටිනාකමක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඔබ මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අනුව. ඔබ නිකන් උඩ බලන් හිටියොත් ඔන්න ඉතින් අර වෙලාවකට අවශ්‍ය වෙලාවකට ඔන්න කීයක් හරි හිත උපනැති විදිහට කවුරු හරි දීලා ඔන්න එතනත් ධනයක් ලැබි. හැබැයි ඔබ දැන් ඉඳන් වැඩ කරන්න අර ඔබ ගිහිල්ලා මේ සමාජෙත් එක්ක ගැටනත් එක්ක වුණාම අර එතකොට ඔබ ගැටෙන පරාසය වැඩිනේ. අන්න ඒ තුල ඔබට ওই වගේ දෙයක් වීමේ හැකියාව වැඩි. අන්න එතකොට හිතාගන්න බැරි මාර්ගික ඊටා විශාල ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. අන්න ඕක නිසාවෙන්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ වැඩ ආරම්භ කළ යුතුයි. කොච්චර අදිෂ්ඨානයේ තිබ්බත් මොන මහා ලොකුවට හිතලා ඔබ plan කරන්න හරි දක්ෂයිනේ. සැලසුම් කරන ඇතින් ධන ලග්න හිමිව තරම් දක්ෂයෙක් නෑ. හැබැයි මේ සැලසුම් කරන එකෙන් 125ක්වත් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම තමයි තියෙන ගැටලුව. එහෙනම් මෙතෙන් පටන් ඒ සැලසුම් කරන විදිහටම නැතත් හොඳ සාර්ථක ආකාරයෙන් 80ක් 90ක්වත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න බග බලාගන්න. මොකද ක්‍රියාත්මක වීම තුන තමයි ඔබට ලාභ ලැබෙන. හරි. එතකොට ඕක රැකියාව ව්‍යාපාරකෙන හැම එකනම බලපාන රැකියා ස්ථානය තුල මෙතෙක් දවසක් පැවිදිච්ච ඔබට ඔය පඩි නඩි අඩුවීම් රැකියා අහිමි වීම එතකොට අර පඩි කැපෙනවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ලැබෙන්න තියෙන දේත් ඔය කැපිලා කරලා හෙන පොඩි ගාණක් අතට ආවා සමහරකට නොලැබුණු අවස්ථා තිබ්බා ඔය කුලී රැකියාවල් ඔය දවසේ රැකියාවල් දෛනික රැකියාවල් කරන අයට සම් ගොඩක් වැඩ කරනවට වඩා ඔබ නිවසර වෙලා හිටියේ. අන්න ඒ தත්වයන් මග හැරෙනවා. බය වෙන්න එපා. ඒ தත්වය යහපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ ව්‍යාපාර තුළ ඔබ කරපු දේවල් අසතුණයි අසාර්ථකුනේ. ඔබ ව්‍යාපාරට අවධානය දුන්නේ වෙන අය ව්‍යාපාරය කරයි යයි. මම මගේ පාඩුවේ ඉන්නවා. ඔය ඔහේ අරමුණක් නැති ගමන් යනවා. දැන් ඉන්නවා වාහනයක් තිරනම් ගත්තා යනවා. කොහෙද යන්නේ? අදාළ නැහැ. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් නාස් වෙනවා. ඔහොම තිබ්බේ. හරි ඒ තුල ව්‍යාපාර තුල ඔබ වංචාවට අසු වුණා. ඔබගේ වටිනාකම තුල ඔබගේ නම තුල ඔබගේ හැකියාව තුළ පල ප්‍රයෝජන ගත්තේ පිටාය. අන්තිමට ඔබ ඇද වැටිලා ඔබගේ ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙලා තිබ්බා. ඔන්න දැන් ආය අලු ගසා දාලා ඒ ව්‍යාපාර නැගී සිටින්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ කරන කටයුතු ඕනම ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි මේකයි. මේ කාල සීමාව තුළ ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාරයක්. දැන් මේ ලෝකේ අප්ඩේට් වෙනවා. අපිත් තාම අර සාමාන්‍ය විසිවෙනි සියවසේ වගේ අර සුපුරුදු ඒ කාලේ ඔන්න අර මුදලාලි රුපියල් 75ක් අරන් ආවා කොළඹ ඇවිල්ලා රුපියල් 5ක් කලුතර බෝධියලා දාලා ඉතුරු ටිකෙන් ගොඩ ගියා ඔන්න දැන් ලංකාවේ කෝටිපතියෙක් කියලා කියන කතාව තුළ ඒ මිනිස්සයාගේ තිබ්බ ඒ දිරිය ඒ තියෙන ධනාත්මක භාවය ගැන අපි ගන්න ඕන. හැබැයි ඒ තුමා කරපු විදිහට දැන් ව්‍යාපාර කරන්න බෑ. මොකද දැන් සියලු දේ වෙනස් වෙලා. ඒ කාලේ හැටියට ඒක තමයි එතුමා ගත්ත හොඳම අප්ඩේට් වෙච්ච නවීනම තීරණය දැන් ඒක යල් පැනපු තීරණයක් වුණ. එහෙන ඔබ ගන්න ඕනේ මේ කාලට අනුව අප්ඩේට් විච්ච තීරණය මොකක්ද දැ මිනිස්සු කඩෙකට කියල බඩුවක් ගන්නට ඇඳුම පැඳුමක් ගන්නට හරි අස ඔන්ලයින් ඕඩ කරන්න අන්න එහෙනම් ඔබගේ ව්‍යාපාරය එතන්ට ගෙනියන්න ඕන දැ කොවිඩ් එකත් එක් ආවේ දෙයක් ඒක මිනිස්සුන්ට ගෙදර ට බහින් බැරුග මිනිස් ෝඩ කරලා ගෙදර ගෙන ගන්න උත්සාහ කර දැ මිනිස්සු බහතරයක් ඒ තුළ පුරුදු වෙලාඉන්න දැන් දෛනිකව අවශ්‍ය කරන සිල්ලර බඩු පවා ගෙන ගන්න ඉන්න බහුතරයක් නෑ තාම. නමුත් අනිත් සෑහන අවශ්‍යතා ඔන්ලයින් හරහා තමයි කරන්නේ. ඔබගේ හැකියාව ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වය උපයෝගී කරගෙන ඔබ කරන ව්‍යාපාර මේ අන්තර්ජාලය තුළ මේ සමාජ මාධ්‍ය තුළ ඔබට වෙළඳම් කරන්න පුළුවන් ඔන්න සාර්ථකව ඔබ මෙච්චර දවසක් ඔබ ජීවත් වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශයේ විතරයි ඔබගේ ව්‍යාපාරය දන්න මිනිස්සු. දැන් මුළු පරාසයත් තුළ රට නෙමෙයි ලෝකෙම දන්න තැනට ගෙනියන්න පුළුවන් තත්ත්වයට මේ ලෝකය යාවත්කාලින වෙලා අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි තාමත් සිල්ලර කඩේ ඔබේ සිල්ලර කඩේ හොව ඔබගේ ඇඳුම් වෙළඳ සැලකීම උදාහරණයක් ගන්න. ඔබ ඉන්න ගමට විතරක් සීමා කරගන්න ඔබ ඉන්න පොඩි ඒරියාවකට විතරක් සීමා කරගන්නවද? ඔබගේ ඒ ඇඳුම් ගැන හැමෝම කතා කරනවා. ඒ හැබැයි දන්නේ ගමේ අය විතරයි. එහෙනම් ඇයි ලෝකෙට ගෙනියන්න බැරි? ලෝකෙට ගෙනියන්න අඩුම තරමේ රටටවත් ගෙනියන්න බැරි පුළුවන් එන හොයන්න දැන් හොයලා අප්ඩේට් වෙන්න මේවා කරන්න දැන් නැති වෙලා අනේ මහත්තයෝ පහුගිය කාල සීමාව තුල නැත්තරම නැති වුණා අතේ සතේ නේ මං කොහොමද ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නේ මට කොහෙද සල්ලි අන්න ඒ ඉස්සර තමා ණය වෙලා හෝ තිය අතේ තියෙන ටික වැඩි මුදලක් දාලා හරි වැඩි ආයෝජනයක් කරලා ඔන්න ව්‍යාපාරයක් කාලයක් ඇදන් ගිහලා ලාභ ඉපයන්නේ තාමත් පුළුවන් නමුත් ඒ ක්‍රමය පරණයි දැන් තියෙනවා මහා ලොකු ආයෝජනයෙන් තොරව සුළුවෙන් ආරම්භ කරලා හරි ලේසින් ඉක්මනින් විශාල ආදායමක් උපන්න ඔය YouTube වල මිනිස්සු අන්දනේ වනේ මේ පිරමීඩ් කියයි. දැන් eBay කිව්වත් දැන් eBay තුල ඇත්තටම පුළුවන් දෙයක් කරන්න. නමුත් ඕක දැන් ඔය මොකද්ද පෙළඳාමක් කරන ඒවා උගන්නේ ඒවා අහුවෙන්න එපා. හැබැයි ඔය තුල තියෙනවා හරි පාර ඉපෙයිම. මං කියන්නේ හැමදාම ඔය නිල් කටුළු මල් කිලෝ එකක් 1 ලක්ෂ 50000 1 ලක්ෂ 40000යි. ඉතින් ඔය වත්ත වටේට ඔය පැල ටිකක් හිටව ගන්න බහ ලොකු වියදමක් යනවද? නෑනේ. වියදමක් යන්නෙම නැහැනේ. හරි ඊට පස්සේ මාසකට කිලෝ දෙක තුනක් කඩාගත්තොත් කීයද ආදායම? හැබැයි එහෙම හැමෝටම වෙළඳාම කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. හැබැයි ඒකට මූලික දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒවා ඔය ඔය ඕවා ගැන පෙන්න පෙන්නන වංචාකාරයට අසු නොවි හරි පාර ඔස්සේ කොහොමද මම මේ දේ දැන් හැදුවා නිල් කටුඩු කිව්වත් කරපෙන්ච කිව්වත් රංපා කිව්වා පොල් කටු කිව්වත් ඔය හැමදේම කොහොමද අපි ඒ තැනට ගෙනියන්නේ පෙන්වන්නේ දැන් මගේ මේ නිෂ්පාදනය තියෙනවා කියලා පෙන් අන්න ඒ තුල හරි ඊට පස්සේ විදේශගත කෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් කොහොමද ඒක ඔවුන්ට යවන්නේ අන්නේ කොහොමද එතකොට මුදල් ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙන්නේ අන්න ඔය ප්‍රමාණය මුලින්ම දැනුවත් විය යුතුයි මේ එක උදාහරණයක් විතරයි කියන්නේ මේවයි කුඩු දාන රාශියක් තියෙනවා අවස්ථා රාශියක් තියෙනවා හොයන්න. මමත් පොරොන්දුවක් වුණා. තාම මට කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ නමුත් මම උපරිම උත්සාහ කරනවා මම කොහොමත් පෙබරවාරි මාසේ ගොඩාක් දුරට කාර්යබහුලත්වයෙන් අඩු වෙනවා. ඔබට මේ තියෙන ව්‍යාපාර අවස්ථා ගැන ඒ තුල සාර්ථක වෙච්ච හරියට සාර්ථක වෙච්ච පුද්ගලයෝ ගැන ඔබට ඒ තුල උපදෙස් ඔබට ඒ ගැන දැනුම දෙන විදිහේ වැඩසටහන් මාලාවක් හැකි ඉක්මන ඉදිරිපත් කරන්න මම මේ මගේ මැද ඇත්තීම තුළ මම මේ නාලිකාවට කියලා තියෙනවා. ඒක කරගන්න අනිවාර්යෙන් කරනවා. එතෙක් ඉන්න එපා හැබැයි. මමත් දෙනවා සපෝට් එක ඊට කලින් ඔබට හැකියාව තියෙන ඔබ හොයන්න මේ ටිකක් දීර්ඝව කතා කරන්න හේතුව මොකද මේ දනුල් ලග්න හිමියන්ට දැන් නරක අපහසු කාලය ඉවර කරගෙන ඔන්න පොඩ්ඩක් ඔලු උස්සන්න පුළුවන් කාලයක් ආරම්භ වෙනවා එහෙනම් මේ කාලේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතු බැවින් ඒ නිසා රැකියාව තුළ ඔබ යන්න ගමන හැබැයි රැකියාව මතෙම ජීවිත කාලෙම ඉන්න උත්සාහ කරන්න එපා එහෙම කියලා කිව්ව සැනින් රැකියාව ඉවත් වෙලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. රැකියාවේ ඉන්න ගමන් ඔබගේ ආර්ථිකමය වශයෙන් යම්තාක් ස්ථාවරයක් තුළ රැකියාව තුළ ඉන්න ගමන් ඔබ අතිරේකව ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ පවුල කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හවුල් වලට යන්න එපා තාමත්. සම්බන්ධ වෙලා ඔබ ව්‍යාපාරයක් ශුළුවෙන් ආරම්භ කරන්න. ටික ටික ටික යද්දී ඔබට තේරෙයි මේක දැන් සාර්ථකයි ස්ථාවරයි කියලා. අන්න එදාට අවශ්‍ය නම් විතරක් රැකියාවත් වෙන්න නැත්තම් පුළුවන් තාක් කල රැකියාවත් කරන ගමන් අර ව්‍යාපාරය කරගන්න. එතකොට එකක් නැතිදී තව එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මොකද කොවිඩ් අපිට ලොකු පාඩමක් කියලා දුන්නනේ. අන්නේ පාඩම 100 එකක්වත් තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට ආය පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ළඟ ළඟම එනවා. එබැවින් ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න. ඒ තුළ දනුලග්න හිමියන්ට මේ තරම් හොඳ කාලයක් ආයෙනම් උදා වෙන්නේ නැහැ. හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාලා හොඳ අත්විවරමක් දාලා ශක්තිමත් ලෙස ගොඩනගෙන්න. අර කෙටියම කිව්වොත් කෙටි කාලයක් තුළ අතිශයෙන් සාර්ථක වෙන්න ඔබට හොඳ හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ. ඒතකොට මම චන්ද්‍රයා දෙක තුන හතර ඉන්න අයට මම ඒ රාශක තත්ත්වයක් ගැන කිව්වා. දැන් ඒ අය කල්පනා කරන්නේ මේ සුබ අපිට අහිමි වේවි අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ නැති වෙන්නේ. හැබැයි ඔබ ටිකක් ඊට වැටියෙන් මහන්සි වෙන්න ඕන. ඔය මං කියන පිළිවෙත් මේ වීඩියෝ අවසන් පිළිවෙත් කියනවා. අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් කරන්න. ඒ තුල ඔබටත් අර ඒ රස නැති ආහා සමගම සමාන වෙලා හරි හරියට ඒ සමානවම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2023 සඳහා උලා ධනු ලග්න හිමියන්ට ලග්න පලාපල ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ channel එකේ ගිහින් එතන තියෙන විශේෂිත ධනු ලග්න හිමියන්ටම විශේෂිත පිළිවෙත් සහ විශේෂ බෝධි පූජා මාලාව. මේකට බෝධි පූජාව කියන දේටත් ආගමක් අදාළ වෙන්නේ මේ දහම තුල කරන ධනාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න කරන දේවල්. ඒක නිසාම ඒ දේවල් අහලා අන්‍යාගමික අයටත් ඒ සුද්ධෝපය ගත කරන හැටි ඒ ගැනත් මම කියලා තියෙනවා. දේව පූජා තියෙන හැටි. ඒක නිසා 2023 වසරේ ලග්න පලාපල අහන්න පලාපල ටික ඇහුවේ නැතත් අන්තිමට මිනිත්තු 15 වගේ තියෙන පිළිවෙත් ටික අහලා හරියටම කරන්න විශේෂයෙන් මේ රාශික තත්ත්වයන් තියෙන අය නොතිබුණත් මොකද අපිට ජීවිතේ පුළුවන් තරම් යහපත උදා කරනවා නම් ගණ්ඩ ඕන්න අපි ඒ ඒ දේවල් කරන්න මේ සුළු දේවල් ඔය ගිහිලා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් වියදම් කරලා සෙට් ශාන්ති කරන්නවත් කරන්න බැරි දේවලුත් නෙමෙයි මේ දේවල් කරන්න බැයි නේද වැඩකුත් නැහැ කියපු දේවල් හරි සරල දේවල් ඒක නිසාවෙන් ඒ දේවල් අහලා කරන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම පෞල් ජීවිතේ කුටුම්බ ජීවිතය ගැන කතා කරන විශේෂයෙන්ම මම මේක මේ වසරේ පලාපලවලත් කිව්වා ඔබ ඔබ ගොඩාක් ප්‍රිය කරන ඔබගේ පවුලේ ඔබගේ ආදර බර කෙනෙක් හෝ ඔබගේ ජීවිතෙන් තරමක් දුරට ඈතට යන කාලය. මේක දුකක් ඇති වෙනවා. ප්‍රිය ආදරය කරන කෙනා වෙන්වීම. නමුත් මේ තුල අර ඒ ඒ කෙනාගේ සාර්ථකත්වය දැකලා ඔබට සතුරු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දරු දැරියෝ. එහෙම නැත්නම් ඔය සහෝදර සහෝදරියෝ. ඔබේ එවුන්ගේ සාර්ථකත්වය උදෙසා විශේෂයෙන් විදේශගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් ටිකක් ඉන්න ස්ථානෙන් ටිකක් දුරට යන්න ඉඩ තියෙනවා. අනේ தত্ত্বය මේක මේ වසරේ තියෙනවා ඒ තුළ දුකත් දැනුණත් නෑ ඔහු හෝ ඇය සාර්ථකයි දැන් මමත් මගේ යුතුකං ටික කලා ඔවුන කියලා සතුරු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ඒ වගේම ඔබ මෙච්චර කාලයක් හීන මැව්වා වාහනයක් ගන්න ඔබටම කියලා දෙයක් කරගන්න ඔබේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පවුලත් එක්ක එකතු වෙලා යම් කිසි දෙයක් කරන්න මේ වගේම මේ ඉඩමක් මෙහෙදි ගන්න නිවසක් හදන්න ඔන්න ওই දේවල් අතිශයම බාධා මැදනියාවේ කරන්න පටන් ගත්තත් ඒවා අපහසුනා කරගන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න දැන් අලු ගසා දාලා නැගී හිටින්න පුළුවන් ඒ දේවල් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් කාලය. හිමීට සල්ලි කීයක් හරි ගතලා වාහනයක් ඉදමක් ගන්න, ගියක් දොරක් හදා ගන්න, නැත්නම් නිවසම මිලදී ගන්න. අර ආස කරන දේවල් ටිකක් මෙච්චර සැක කරගන්න බැරුවගේ දේවල්, හීනමව ඇඟිලි ගෙනගෙන හිටපු දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒවගේම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් වැයපස වැඩි තරමක් දුරට ඔබට අර පාලනයකින් කරගන්න පාලනය කරගන්න අමාරුයි. ඇයි? නිතර නිතර ඔය උත්සව අවස්ථාවලට ආරාධනා ලැබෙනවා. මේ කාල සීමාව තුළ සතුටින් ඉන්න ලැබ හැබැයි ඔබට ඒක දැනෙන්නේ අර සතුටත් එක්ක. නමුත් පොඩ්ඩක් වැයපසේවට වැඩි වෙනවනේ. හැබැයි ඔබට ඒකට අවශ්‍ය කරන ආදායමත් ලැබෙනවා. මේ කාල සීමාව තුළ තියෙන පුංචි අසුබ තත්ත්වයක් මේක අසුබත් නෙමෙයි මේක ඔබට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් ඔබට වියදම් පාලනය කියන්නේ ඔබ හම්බ කරන දේ ස්ථාවර ලෙස පවත්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන වියදම් වෙනවා වියදම් වෙනවා අතර එන එක වියදම් වෙනවා හැබැයි ලැබෙනවා හැබැයි ලැබුණ දේ ඔබ ඉතුරු කරගත්ත දෙයක් නෑ. ඒකට හේතු වෙන තව සාධාරණ කීප හේතු කීපයක් තියෙනවා. පහුගිය කාල සීමාව තුළ ණය වෙන්න උනා. යම් කිසි දේවල් වලින් ඔබට අහිමි වුණා. නෑ, මේ දේවල් ගන්න ඕන, ණය බේරන්න ඕන. එතකොට ඒ කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේ මේ මං කිව්වා වගේ අවස්ථා එනවා. පුංචි පුංචි අසනීපතත්වල තියෙනවා. අන්න එතකොට හම්බ කරන දේවල් වැය කරන්නම සිද්ධ වෙනවනේ. කිසි දෙයක් මග අරලන්න පුළුවන් වියදම් නෙමෙයි. හැබැයි ඔබ පුංචියට මේ සැලසුමක් හදාගෙන පුංචි හරි මුදල ඉතිරි කරගන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ටික ටික ටික ටික ටික ඔබගේ ධනය ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ අප්‍රේල් 22 පස්සේ කාලේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම ආය ඒක ඔක්තෝබර් 30 අප්‍රිල් 22 ඔක්තෝබර් 30 ඒ වගේම 2024 වසරේ මැයි මාසේ ඔව් මැයි මාසයෙන් පසු කාලේ ඔබට තරමක් දුරට අර මං කියන්නේ වැඩිපුර අතර මිතර මුදල් ලැබෙනවා කියලා. ඒ ලැබෙන හැමදේම ඔබගේ දැන් ඔබට ඉටු කරගන්න බැරි හීන වලට යන එක හරි. හැබැයි ඒ තුල අනාගත වෙන පුංචි හෝ ඉතිරියක් කරගන්න උත්සාහ දරන දනුලක් මෙහිමියෝ අනාගතය ගැන හිතලා මේ පවුලක් වශයෙන් කතා කරන්නේ මම කියන්නේ. ඔබට පවුලක් විදිහට ව්‍යාපාරයක් කරන්න. පවුලක් එක්ක එකතු වෙලා සාර්ථකභාවය සඳහා ගමනක් යන්න හොඳ හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ සෙනසුරු මාරුවත් එක්ක. ඒක නිසා වෙනදට වඩා පවුල තුල ආදරය එකමුතුකම ගොඩනගෙනවා. වෙනදට වඩා තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න පවුලක් විදිහට කතා කරලා විසඳ ගන්නවා. ඒ තුල අර ඇති වෙන්න තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අඩු වෙනවා. ඒ තුල පවුල් ජීවිත සතුටින් සතුටටපත් වෙනවා. ප්‍රේමය සාහලය ගැන කතාකරොත් මේ තරුණ තරුණියන් විවාහන වයසේ ආදරය කරන වයසේ තරුණ තරුණියන්ට පහුගිය කාල සීමාව තුළ අපේ භාෂාවම කිව්වොත් <laughs> එක පිට එක බූට් කප්පු කාලයන්නේ <laughs> ඒ තුළ බැඳීම් නිසා ගොඩාක් අසරණ වුණා සමහරක් ජීවිතේ නැති කරගන්න පවා හිතෙච්ච කාල තිබ්බා මේ මම මේ කතා කරන්නේ අර තරුණයා කියන මානසිකත්වය නේ අර කෝඩුකාර වයසේ අන්න ඉතින් ඒවා බොළඳයි කියලා දැන් හිතෙන්න පටන් ගන්නේ මේ කාලසිම තුළ අයෝ මං අරවිදර හැසුරුවන මෙහෙම පොළොව හැපුණානේ අර බූර් සින්දුවක් අහගෙන ඒක කියන දෙවල් අහන කෑගලා ඇඩුවන්නේ නො නොයවගේ තත්ත්වයක් මතක් කෙනවනේ හිනායනවනේද අන්නෝ ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමා තිබ්බේ ආදරය කියන කාරණා තුළ ඇැබැයි ඔබ ජීවිතය තුළ ගොඩ් ලොකු අත්දැකීම් පාඩන් ඉගෙන ගත්ත මේ ප්‍රේමය ආලය ගැනම ගොඩා විශේෂ තරුණ තරණියෝ මේ ඔබගේ තරුණ ජීවිත කාලතීර තුළ ඔබ මේ ඒරස්සක ආවන මේ කාල්සිීම පහුගේ අවුරුදුවට ඔබ හිතයි ජීවිතේ වටිනාම කාලේ වැය වුණා කියලා. නෑ. ඔබගේ ජීවිතේ හරිම කාලේ හරිම විදිහට අත්දැකීම් වින්දා. ඔබ හොඳ පන්නරයක් තුළ ශක්තිමත් කෙනෙක් වුණා. ඒ තුළ ඔබ ආය අද්දවට්ටන්න බැරි තරමට ඔබ පරිණත වුණා. ඒ නිසා මම නම් කියන්නේ මගේ ජීවිතෙත් මේක අවුරුදු 19 සිට 27 දක්වා වගේ කාලේ මට වතකරට ආවේ. ඒ තුළ ඒ ලැබෙන පන්නරේ අත්දැකීම් මිල කරලා අපිට මේ ලෝකෙ දෙන හොඳම කැම්පස්ක යුනිවසිටට විශ්වවිද්‍යාලට ගිහිලවත් ගණ්ඩ බැරි ඩිග්‍රියක් මේ රාෂ්ටක බෙජීතරන්දුන් අන්න සෙනසුරු ග්‍රහය කියන්නේ නරක කෙනෙක් කියලා සෙන්න හුරා කියන්නේ අම්බෝ අපි මරන් අපිය කණ්ඩාපු කෙනෙක් කියන්නේ ගොඩක් බය කරන්න නෑ සෙනසුරා කියන්නේ සෙනසුරු ග්‍රහය ශනි ග්‍රහය කියන්නේ විමුක්තිකාමී ග්‍රහය එන ඔබ විමුක්තිය කරා අරයි යන හැබැයි හැදෙන් නැත්තං පුළුවන් තරම් වට්ටන හැබැයි හැදිල හැදෙන්ට හැදෙන්න දෙන්න ගත්තත් ආයති උපරි මෙම් දෙන කෙනෙක් අනේ බැවින් මේ ජීවිතයේ ඒ පහුගිය කාල සීමාව තුළ ඒ බැඳීම් නිසා ඔබ අද වැටුණා. ඔබගේ ජීවිතේ එපා වෙන තත්ත්වයටම ආවා. ඒ தත්ත්වය තුළ ඔබ සරමද්දුවට ඔබගේ ජීවිතේ වැදගත් දේවල් මගේ අරගත රැකියාව පවා අධ්‍යාපන කටයුතු පවා ඔබ විනාශ කරගත්තා. බාධා කරගත්තා, කඩාකප්පල් කරගත්තා. ජීවිතේ යහපත් දේවල් නැති කරගත්තා. හැබැයි දැන් ඔබට ඒ තුල හොඳ අත්දැකීම තුල ඔබ දන්නවා එන ඔබ නැගී හිටිය යුතුයි. අත්හැර ගිය අයව ආය හොයා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් එනවා පස්සේ. බය වෙන්න එපා. හැබැයි ඒෙද්දි බැරි දවසේ අත්හැර ගිය අය ඔබට වටිනාකමක් තියෙනවා. ජීවිතේ කවදා හරි ආය අවස්ථාවදී ලෙස ඔවුන් හැර යනවා. නෑ ඔබ කරන්න ඕනේ. ඒ වෙද්දි ඔවුන්ට තවත් ලෝභ හිතන විදියට ඔබ සාර්ථක වෙන එක. කොල්ලනේ කෙල්ලනේ මේකයි මේ කියන්නේ. අහන් ඉන්නවනේ මෙච්චර දුරක් අහන් ඉන්න බැයිද දන්නේ ඉස්සල්ලා තිබ්බ කතාත් එක්ක අහද්දි කොල්ල කිලෝමීටර අහන්න නැතුව ඉඳිද්දන්නේ. නමුත් දැන් ඔබට ඒ කෙනා ඔබගේ ජීවිතයෙන් ගිය නිසාවෙන් තමා ඔබේ ජීවිතේ හරි විදිහට පිරවිය හැකි හිඩසක් හැදුනේ. අර උරුමකාරයන් කරුමකාරයන්ට අහු වෙන්න එපා අන්න. ඔන්න සතුරු හිතෙන කාරණාව. මේ විශේෂයෙන්ම මේ අප්‍රේල් මාසය සිංහ අවුරුදු දාව ඔයෙන් පසු කාලය තුල ඔන්න ඔබගේ ජීවිතයේට අන්න ඔබගේ උරුමක්කාරය එනවා. හැබැයි අඳුරගන්න උත්සාහ කරන්න ඔය අතර එනවා එහෙම මේ කරුමක්කාරය. නමුත් ප්‍රේමය සහ ආලය කියන කාලරා තුල පහුගිය කාලේ විඳපු දුක් ටික අමතක කරලා සතුටින් ආදරණීය ලෙස ගත කරන්න පුළුවන් ආදරයක් ඔබට හිමි වෙනවා මේ වසර දෙකමාර තුල. ඒකින්දා ඒ පැත්තෙන් එලෝ එලෝ පස්සෙන් යන්න කලින් දැන් පහුගිය කාල සීමාව තුල ඔබ ආර්ථික ස්ථාරභාවය අහිමි කරගත්තනේ. අන්න එහෙනම් ආදරයක් මෙහෙමනේ. ආදරය කියන තැනදී ඔය අපි අර ඕනට වඩාම පොළඳ විදිහට ආදරය කරන්න ගියොත් අපේ ජීවිතේ ඔය ආදරය කියන දේ සදාකාලික කරගන්න අපහසු වෙනවනේ. මොකද මොකද මේ ජීවිතේ මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙද්දී ආදරය විතරක් මදි. අපි ජීවත් වෙන විදිහට හරියට මාර්ගය හදාගන්න. එහෙනම් ඔබ උත්සාහ කරන්න. මේ ජනවාරි 17 සිට ඉක්මනින් කාලයක් තුළ ඔබගේ ආර්ථික මේ වශයෙන් ස්ථාවර භාවය ඔබගේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔබගේ සාර්ථක භාවය ඔබ තුළ ස්ථාවරය ඇති කරගන්න. අන්න එතකොට කවදාකත එන ආදරය ඔබට අහිමිවීම හරි අඩුයි. ඇයි ඔබ ස්ථාවරයි අන්න ඒ තුළ ඔබගේ ජීවිතේ මේ ආදරයක් කියන මේ දවසින්ද අතාරම දෙයක් නෙමෙයි විවාහකට ගිහිල්ලා මුළු ජීවිත කාලේ පුරාවටම යන්න පුළුවන් එකක් ගැන මම නම් මේ කතා කරන්නේ. ඔබ කතා කරන ආදරේ කොහොමද දන්නේ? මම කතා කරන්නේ එහෙම ආදරයක් ගැන. අන්න ඒ ගමන යන්න නම් එකතු වෙලා ගේමක් ගහන්න පුළුවන් ඔබ මූලි ගඩිතරම් දාලා තියන්න අන්න ඔබගේ ජීවිතර දිර්ග දෙමින් ඔබත් එක්ක ඔබගේ ගමනට යන්ඩ හරි කෙනා හම්බෙනවා ඒ තත්ත්වය මෙහෙමයි මේ තුළ ඔබට ය බැඳීම ස්ථාවර කරගෙන විවාහකට යන්ඩ පුංචි කාලයක් ගතවේ විශේෂෙන්ම මේ ඉදිරි අවුරුද් දෙක හමාර අවසාන භාගය වෙදි තමා ඔබට ජීවිතයේ පැත්තදිෙන හැබැයි ටිකක් කාලයක් ආශ්‍රය කරන්නත් එපා. අන්න ඒ විදිහට ඔබට දුරදිග තියන අතේ දුරින් තියාගෙන ඔන්න හරි කෙනා තේරුම් ගන්න හරි කෙනා තෝරා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. පැහැදිලි ඇති. ඔන්න ඒක නිසා ආදරය කියන තැන්වලදී පහුගිය කාලය තුළ පීඩා වින්දන දැන් බය වෙන්න එපා. ඔබට යහපත් ලෙස සතුටින් ආදරේ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කාලය. හැබැයි මේ දේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඕනම දෙයක් ඔරන්ටටත් තදින් අල්ලා ගන්න උත්සාහ කරන්න නම් එපා. යනවනයි යන්න දෙන්න. ඔබ මනසෙන් ඒ දෙයට හිත හදාගන්න තරමට ඔබ පරිණත වෙන්න. එතකොට යන කෙනා යා යුතුයමයි හරි කෙනා ජීවිතේට එන්න. අන්න ඒ දේ හොඳට හිතර ගන්න. ඔය පස්සෙන් එයි පහුගිය කාලේ ජීවිතේ පා කරලා ගිය අය තෝරා බේරා ගැනීම ඔබ සතුයි ඔබට බුද්ධියක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟ කාරණාව ගමු. අපි කතා කරොත් අධ්‍යාපනයේ කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ මෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ වසරේ අවසන් භාගය වෙද්දී අධ්‍යාපන කටයුතු තිබිච්ච බාධාවල් ඒව තුළ එපා වෙලා තිබ්බා. ඔබට අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඕනෙම නෑ. හරි කම්මැලි හිතන තත්ත්වෙත් මේ පාසල් යන වයසේ දරුවෝ අන්න එහෙම හිටියන මේ වසර මැදක් අගක් වගේ වෙද්දී ඒ තත්ත්වය ඔබට මගහැරෙනවා. මුල් කාල සීම තුළ ඒ තත්ත්වය පවතිනවා. හැබැයි දැන් මම කිව්වනේ ඒක නිසාවෙම ඔබ හිතලම මේ දේ වෙනස් කරගන්න. එතකොට ඔය නොවැම්බර් වගේ වෙනකන් ඉන්න එපා. මේ මාස නැත්නම් මේ මනේ ජීවිතේ මාස 9ක් අතාරිනවා කියන්නේ මොන අපරාධද? මාස 9ක් 10ක් අතාරිනවා කියන්නේ. මොකද මේ අධ්‍යාපනය කියන දේ ජීවිතේ ගොඩක් වැදගත්. ඒක ඔබට තේරුම් ගන්න වෙන්නේ දරුවෝ. කවදා හරි ජීවිතේ ඔබ අර ඔබ ජීවිතේ දැන් කවදා හරි ගොඩ නැගෙන්න එපා. අන්න අවුරුදු 25ක් 30ක් යද්දී සමහර ඉලක්ක වලට යන්න ඔබ ආද අධ්‍යාපනය තුළ අසාර්ථක වෙලා තිබ්බනම් ඒක බාධාවක් වෙනවා. ඒක නිසා වෙන්න ජීවිතේ හරි සරලව තරුණ කාලේ ගෙවන්න නම් දැන් හොඳට හිතට අරන් පාඩම් කරන්න කටයුතු කරන්න මේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නමුත් අපිට ඒක වෙනස් කරන්නේ කවුරුත් මොකද හේතුව ඒක වෙනස් කරලා ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හැදුවොත් ඔය කිසිම දේශපාලකෙනෙකුට ආය දේශපාලනය කරන්න හම්බෙන්නේ කිසිම කෙනෙකුට ඔය ඔය අපි දන්න කියන ඔය හොරු වගේම අපි අදහනක අයටත් කවදක්ක දේශපාලනය කරන්න බෑ තරුණ අසානය කෙනෙද ජීවිතය සම්පූර්ණම නැතුගයොත් සියට රැසීය අනිවාරයෙන්ම ඔය දේශපාලක් ඥොටික ඔක්කොම නැතිවෙනවා මට පුද්ගලිකව එහෙම දේශපාලක්ෂණය කියල තියෙනවා මම යෝජනාවක් ඉදිරි පත් කරහම කිව්වා අපි මේ ගොඩා තරුණයොත් එක ඉන්නවාගේ මිනිස්සු මේ තරුණසානය සිරසියක් අයින් ගොනොත් කොහොමද අපි දේශපාලනය කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා කවුරුත් කවුරුවාවත් කිසිම කෙනෙක් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ප්‍රායෝගික කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔවුන්ට අවාසිය. එහෙනම් නමුත් අපි දැන් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපි දැන් අන්තර්ජාලය යන්න පුළුවන්. අපි මේ ලෝකය දකින්න පුළුවන්. ඉස්සර අපි මේ සීමාව තුළ අපි ඇඳුවා. ජනමාධ්‍ය දාගෙන ඇඳුවා. දැන් එහෙම අඳන්න බෑනේ අපි. අපිට ගිහිල්ලා ලෝකයේ ඕන දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි එකිනෙක මේ යදම් බිඳගෙන අපි හොයාගමු අපේ මාර්ගය. ප්‍රායෝගික මාර්ගය. අන්න එදාට ඔබ වටන්න කාටවත් බෑ. මේ රට තුළ රට අතරල යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ රට තුළ මේ ආර්ථික අර්බුද මේ සමාජීය අර්බුද තුළ සාර්ථක මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්න. ආහෙන ඔබටත් මේ රට තුළම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ යදම කඩාන මනස තුළ තියෙන මකුල් දැල් ටික කඩාගෙන දකින්න ලෝකේ ඔය කවුරුත් වැඩන්නේ අපිට එතකොට. හැම එක්කෙනාම මම හිතලා හැදුනොත් හරියටම හරි. දැන් මේ දේශපාලන කතාවක් කරා කියලා මට බනියි. සමහරුන්ට මේකට හිත රිදෙයි. නෑ මං කතා කරන්නේ දේශපාලන පැත්ත නෙමෙයි. මම සම්පූර්ණ දේශපාලනය බැහැර කරලා ඔබේ පැත්තෙන් ඉඳන් කතා කරේ. ඒතර ඔබ තුල සමහරට දේශපාලන වහල්භාවයක් තියෙනවා මේ කීර දෙතුල හිතර දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා මේ ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනය යොමු වෙන මේක වැදගත්. මේ අධ්‍යාපනය කතා කර දෙමව්පිය වුණත් අහන් ඉන්නනම් දරුවන් පුළුවන් තරම් ඔබත් දැනුමක් තියෙන දැන් අන්තර්ජාලය තුල හොයලා බලන්න මේ හැමදාම කරන දේවලට අමතරව මේ දරුවෝ ලෝකයේ කොහොමද මේ දියුණු වෙලා තියෙන්නේ මොන පැත්තරද මේ දරුවෝ ගිහිලා මේ ජීවිතේ හරි ගස්සාගෙන තියෙන කියලා හොයන්න. අන්න ඒ තුල ඉස්සර අපි හිතුවා මේ දේවල් කරලා කොඩ යන්න බෑ කාටවත්. අනිවාර්යෙන් රජය රැකියාවක් කර යුතුයි පෙන්ෂන් එක කවදා හරි තියෙනවා නැහැ. ඒක තමයි දැන් තියෙන අර අවමම අවස්ථාව. ඊට වඩා අපි ලෝකය දැන් අර බැහැර කරපු දේවල් තුල සාර්ථක වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දරුවෝ යහපත් ලෙස අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ නැතත් හැබැයි අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපි විභාගයක් කියන්නේ සාර්ථක වීම ප්‍රායෝගිකත්වය තුළ සාර්ථකම වැදගත්. මොකද ඒක නැත්තම් දවසක ඔබට හානියක් වෙනවා. හැබැයි ඔබ තෝරා ගන්න දැන් ලෝකේ යන විදිහට ඔබගේ අධ්‍යාපන රටාව හදා ගන්න. දරුවව අරන් යන්න. සමාවෙන්න දීර්ඝ විශේෂයෙන් කතා කරේ. මොකද අපේ අනාගතයේ මේ දරු පරපුර දැන්වත් හැදමු. එතකොට අපිට ওই පාලකයමත් වෙනින්න මෙයා આવොත් හරියයි කියලා අවුරුදු පහක් යාර දෙනවා. නෑ එයා හරියන්නේ අනේ අනිත් එක්කන තම හරියටම හරියන්නේ කියලා ආය අවුරුදු පහක් යනවා. ඔහොම ඔහොම ඔහොම කොහොම කීකේ අවුරුදු කීයක් ආවද අපි? සාර්ථක වුණාද? නෑ. හෙටත් වෙන්නේ ඒකමයි. අන්න එහෙනම් ඔබ පුද්ගලික හැදෙන්න්න පටන් ගන්න එතකොට ඔක්කොම හැදයි අන්න එදාට හරියමන්නායක බිහිවේ එතෙක් නම් මේක හීනයක් ඔබට ඒ තත්ත්‍ර යන්න බැරූ කියන ඔබගේ දරුවව දැන් ස්වාදීනව කාගෙවත් යැපෙන්නතු අරය කරනක ඉන්නතුව කරගන්න අන්න හරි විදි අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න දිරිගන්නන්න මේක දරුලක්නමියන්ට විශේෂයෙන්ම කිව්වේ දරුලක්නහිමියෝ අලුතෙන් හැමදේම පටන් ගන්න කාලයක් නිසාවෙන්ම මෙන්න මේ තුල ජීවත් වෙන්න මේ තුල දරුවෝ වෙනස් වෙන්න සලස්සන්න. ඉතින් ඔයත් එක්කම කතා කරොත් මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරමු. දරුලක්නහිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මේ කාලසීමාව තුල පහුගිය කාලසීමාව තුල තිබිච්ච ඔය ටිකක් හොඳ කරගන්න අපහසු රෝගී තත්ත්වයන් තුළ තරමක් දුරට මැඩ පවත්වාගෙන පාලනයක් ඇතුව කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අර පහුගිය කාලේ තරම්ම අසනීප වලින් නම් පීඩා විඳින්නේ හැබැයි සුළුසුළු තත්ත්වයන් නම් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය විස බීජ ශරීරගත වීම තද බල ලෙස පෙන්눔 කරනවා ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න මොකද දැන් මේ සාර්ථකභාවය යන ගමනේදී ඔබ දැන් අලුතෙන් අලුගසා දාලා නැගී දෙද්දී ඔකට සෞඛ්‍ය බාධාවක් වෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මාසයක 6කට සැරයක්වත් ඔය පුංචි පුංචි රුධිර පරීක්ෂණ ටික ඔය සීනි කොලෙස්ටරෝල් ටික ඒ වගේ මේ අවශ්‍ය කරන සම්බන්ධ වගවලු අක්මාව සම්බන්ධයෙන් ඒ තියෙන පරීක්ෂණ ටික රුපියල් 6000ක් යයි. හැබැයි ලක්ෂ ගණක් වේදම් කරන තත්ත්වෙන් ඔබට මිදෙන්න ලැබෙනවා. ඒක නිසාවෙන්ම මේ සෞඛ්‍ය ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙලා යන්න මහා ලොකු ආකාරයෙන් නැහැ බෑ පුද්ගලිකේන්ද්‍ර පිහිටීම් වල පුංචි පුංචි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඔබ නිතරම ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැන සැලකීම මතන විශේෂයෙන්ම ඔබගේ ආහාර රටාව යහපත් දෙස යොදාගෙන ඒ කියන්නේ ඔබ කන්න කැමති මේක උෂ්ණ අධිකයි. ඒක කන්න නැතුව ඉන්න එක නෙමෙයි. ඒ උෂ්ණ අධිකභාවය නැති වෙන්න තව තව දාන දේවල් තියෙනවනේ මේ අපේ ආහාර රටාව තුළ යහපත් උෂ්ණ අධික දෙයක් ආදී අපි අර කෑම යද්දී උෂ්ණ අධික දේවල් වල මුරුංග කොළ ටිකක් දාන්න ඕනේ වගේ. අන්න ඒ සරල ක්‍රමවේදය තුළ ජීවිතය ආස කරන දේවල් භුක්ති විඳින ගම සෞඛ්‍යත් යහපත් කරගන්න. එතකොට හරි. ඉතින් මේ පිළිවෙත් ගැන කතා කරොත් මම තියා දීර්ඝව විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ පිළිවෙත්. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මම කිව්වා වගේ හැමදාම උදෑසන අවදින ගමන් රාත්‍රී නින්දර පෙර මෝර පිරිත සූර්ය පිරිත චන්ද පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායන කරන මේක අනිවාර්යයි මේක මේ ඔබ මේ පේවිලා බුදු පහන දැල්ලලා උදේ නැගිටලා ඇඟපත හොදගෙන එහෙම කරන්න ගියොත් ජීවිතේ කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එහෙමනම් ඔබ කල යුත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම අර ඇඳේ නැගිට ගම මෙන්න නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව ලින්ක් පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ඔබ කෙන සූටීවල පියසනම් පලන පලේරිස්ට එකෙත් ඇති ඔබ ඒ ඒ ෆෝර්නය හරිකාන තියෙන ඇඳේ ඉන්න ගමම යහපත් ලෙස භාවනාවක්කාකාරේ මේ නිවැරදි මුච්චාන්න සහිත වූ පිරිද්දේශනාවට සවන් දෙන්න ඒ දේ හොඳට ප්‍රමාණවත් උදේ කරන්න රෑ කරන්න මේක පුරුද්ද වශයෙන් කරන්න හැබැයි මේ දවස් දෙකක් මම ගෑරුණා කියලා අයියෝ ඔක්කොම ඉවරයි අර මන් අර මන්ත්‍ර ගුරුකම් කරද්දී ඔය ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ වගේ වෙයි කි නෑ එහෙම ප්‍රශ්න වෙන්නේ නෑ හැබැයි මග නොහැර කරන්න උත්සාහ කරන්න නොවැළැක්විය යුතු හේතුවක් උඩ මග හැරුණොත් හිතන්න එපා ඊළඟ දවසේ කරන්න ඒ වගේම මේව තුළ මෙන්නේ ඔබගේ ජීවිතයට ඔබගේ ඕරයකට ධනාත්මක භාවය තියෙන එක. ඒතර ධනාත්මක භාවය වැඩිද ඍණාත්මක භාවය අඩු වීම තුළ ඔබ කරන හැමදේම සාර්ථක කරන හරි විද්‍යාත්මකයි. මේ පිළිත්වල තියෙන දේ. ඒ වගේම නිවස තුළ ව්‍යාපාර ස්ථානය තුළ සාර්ථක භාවය උදෙසා දියුණුව උදෙසා ඔබ ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය නිතර ඇහෙන්න සලසන අවමෝෂණ උදේ දවල් රැත් දවසට තුන් වතාවක්වත් දාන්න. ඒකේ නිවැරදි උච්චාරණ සහිත පිරිත මේ වෙද්දී නැතත් තව සතියක් වගේ ඇතුළට එයි. එතකොට දැන් බලන්න සමහරට දැන් ඔබ සතියක් පරක් වෙලා බලන මොන මේ වෙදි අප්ඩේට් වෙලා ඇති. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් ඔය ව්‍යාපාර ස්ථාන තුන නිතරම ඇහෙන්න මන්ත්‍ර වගේ දාලා තියෙන. ඒ වෙනුවට මේක දාලා බලන ධම්මචක්කප්පවත්ත සූත්‍රය මාස දෙකක් දාලා බලන්න. ඔබට හිතා ගන්න බැරි විදියට ඔබගේ සාර්ථකවත්වය ඇස්වා කටවා හූනියන් කොඩි විනෝය දෝෂවල තියෙන සියලු නිනාත්මක පැතිකට යටපත් කරගෙන කාලය සමග මේ පිරිත තියෙන ආකර්ශණය මේ දෙවියන් පවා ආකර්ශය වුණා කියලා කියන්නේ මේ පිරිත්තට අන්න ඒක නිසා මේ මේ තුළ තියෙන ඒ තියෙන අර ආකර්ෂණය ඔබගේ ජීවිතයට ඔබේ නිවසට ඔබගේ ව්‍යාපාරස්ථාන ලං කරගෙන සාර්ථක වෙන්න. ඒ වගේම සෙනසුරාදා රාත්‍රිය 12 පාට සෙනසුරාදා රාත්‍රිය 12 පහ කියන්නේ ඉරිදා අලුයම 12 පාට ඉරිදා දවසේ එළි වෙන්න උදා වෙන්න එදින 12 පහට ඔබ දෙවියෝ කෙරේ විශ්වාසයක් තබනවන විෂ්ණු දෙවියන්ට නිල් මල් පූජා කරලා එළඟ තෙල් පහනක් දැල්ලන්න. එළඟ තෙල් පහන ගැන කඩේ තියෙන එළඟ තෙල් කියලා තියෙන ඉටිපුර වල තියෙන පහන නෙමෙයි. ප්ලාස්ටෝ පැරිස් පහන නෙමෙයි. ඔබ එළඟතෙල් ස්වල්පයක් ගන්න ඔබට වැඩි වශයෙන් මේ පහන සම්පූර්ණ දාලා එළඟතෙල් සපයා ගැනීමට අපහසු නම් පොල් තෙල් පහනක් දැල්ලා ඒකට එළඟතෙල් බින්දු කීපයක් ඔය පුංචි බෝතලයක් ඔය කඩවල තියෙන අරගෙන දාන්න මේක තුල ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න යහපත හැමතෙම ඔබට පමණක් නෙවෙයි මේ හැමතෙම මේ ඒ රාෂ්ට්‍රක තුල පීඩා විඳින අයට එහෙම විශේෂයෙන්ම සහ මේ සෙනසුරුගේ බලය අත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඔබ විශ්ව දෙවියන්ට ඉල්ලන්න නෙමෙයි කරන්න ඕනේ ඔබ ඔබ ඔබ තුළ ඔබගේ තුළ යහපතක් ඇති කරගන්නවා. ඒ යහපත තුළ යම්කිසි කෙනෙකුට යම්කිසි යහපතක් කරන්න පුළුවන් ඔබට ඒ තුළ ලැබෙන පින් විෂ්ණු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරලා ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේක හරි යහපත්. ඒ නිසාම ඒ වගේම අසරණ අය වෙනුවෙන් යමක් කරන විශේෂයෙන්ම ওই සමාජයේ කොන් කරන මිනිස්සු ඉන්නේ කවුරුත් නැති මිනිස්සු අන්න ඔවුන් එක්ක නිතර ගිහිල්ලා මහ ලොකු දෙයක් නෙමේ පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා එන්න. ඒ මිනිස්සුන්ගේ නරක හේතු මත වෙන්නදී ලෝකයේම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. නමුත් ඔවුන්ට උදව කරනට අසනීපන බෙහෙත් හෙතක් ගේන්න එක්කයි යන්න අන්න උපස්ථාන කරන්න මන මේ තුළ ඔබට විශේෂ දෙයක් වෙයි මංකේ ඔබට යහපතක් වෙන්න කියලා හිතන් කරන්න එපා. නමුත් ඒක ඔබ ජීවිත තෘප්තිය උදෙසා ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා කරන්න. ඒ වගේම අහිංසක අසන්න වැඩිහිටියෝ, ඒ වගේම දරු දැරියෝ ගොඩාක් අන්ත අසන්න වෙලා ඉන්න මේ කාලසීම තුළ කණ්ඩ බොන නැතුව, දරුවෝ අධ්‍යාපන ලබන්න විදිහක් නැතුව, මූල් මේ වශයෙන් නෙමෙයි ඔබට හැකියාව තියෙන නම් ඔබගේ දැනුමෙන් ඔය අහිංසක ළමයි ටිකකට උගන්වන්න. ඒ දේ ඔබගේ ජීවිතයෙන් හිතා ගන්න බැරි පෙරලියක් කරන මහා පුණ්‍ය කර්මයක් ඒ. ඒ වගේම මම හැමදාම කියන්නේ අර දවසකට මාසේ එක දවසක් තෝරන එක වේලා निराහාර වෙන්න. අපි දවල් වේලා කියමුකෝ. උදේ 10 විතර කාණ එක නැවැත්තුවා. හවස 6 වෙනකන් නොකා ඉන්න ඕන. හැබැයි මේ දවසක් වේලක් නොකා හිටගෙන මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හරි අමාරුයි මේක කරන්න. තරහා ඉන්න ඉතා අපහසුයි. වතුර විතරක් බිබී ඉන්න ඒ වේදනාව දරාගෙන ජීවිතේට පොඩක් වේදනාව. මේකට මර්ධන ක්‍රියා කියන්නේ. එතකොට ඒ දවල් ආහාර වේල කන්න නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න. අසරණ කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඕගේ බඩගින්න නිවන්න, ඇයගේ බඩගින්න නිවන්න. නැතිම කෙනෙක් සතෙකුට හරි දෙන්න පිටරට ඉන්න කෙනෙක්. බඩගින්න ඉන්න සතෙකුට. නැත්තම් කෑම්බිම ලැබෙන සතෙකුට නෙමෙයි. දීලා ඔබ ඉන්න නිරහර දරාගෙන ඉන්න ඔය මර්ධන ක්‍රියාව තුළ ඔබගේ ජීවිතයට අකුසල් යටපත් වෙලා ජීවිතේ කුසල් බලවත් වෙන්න අතිශයෙන් බලපාන මේක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ පහුගිය වීඩියෝ වල ගිහින් බලන්න මේක කරලා සාර්ථක වෙච්ච අය ගොඩාක් ඉන්නවා ඒ වගේ මම ඇතුළුව ඔබත් ඒකට එකතුවෙන මාස දෙක තුනක් ඔය විදිහට කරයි යද්දී ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථකවයත් වෙනවා. ඔබට හිතා ගන්න බැරි සාර්ථක භාවයක් දැනේවි. අන්න ඒ දේ කරන්න. ඒ වගේම සෙනසුරාදා අඟහරුවා දිනවල නිර්මාංශන උත්සාහ කරන හැමදාම. අර මේ 2023 සඳහා පලාපල සඳහා ඒ අහන්න ඒ තුල තිබු පිළිවෙත් ටික කරන්න අනිවාර්යයෙන් බෝධි පූජාමාලාව කරන්න. කිතුණු කතෝලික අය අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල රාත්‍රී එක්වරු ශීලයේ රැකලා දාට නිර්මාංශ වෙලා රාත්‍රය කොළහත් දොළත් අතර ශුද්ධෝ පැය ගත කරන්න. ඒ වගේම සිකුරාදා දවස්වලට දිව සප්සද වන්දනාව අනිවාර්යෙන්ම දිව සප්සද නුවණේ පවත්තම් දේවස්ථානට යන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි නැත්නම් නිවසේ ඉඳන් හරි කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ කියපු හැමදේම බෝධි පූජා හෝ වේවා ඔය එලක තෙල් පහනක් අපිට විදේශ විදේශගත ලයින්නට හොයාගන්න බැයි නම් මොකක් හරි පහනක් දාලා මේ විශ්ව දෙවියන්ගේ රූප අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඔය මේ සප්සාලුවන් නුවණ පවත්තම් දේවස්ථානවල යන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන් කරලා යහපත් චේතනාවෙන් මේ දේවල් කරන්න. කිතුණු කතෝලිකය විශේෂයෙන්ම මහසන්තයක මුතුමාට බාරහාර වෙන්න මේ සාර්ථකභාවය අත් කරගන්න. ඒ වගේම අර විශ්වවිද්‍යාලේ පහන දාලාදී මට පුංචි දෙයක් කියන්න හම්බුණා සමහරව ප්‍රශ්න කරන මේක නිවස ඇතුළේද එළියේද කියලා. එතන ගැටලුවක් නැහැ. කොහේ හෝ පිරිසුදු තැනක නෙවෙයි නිවස ඇතුලේ පහන් දල්ලන්න එපා දෙවියන්ට කියන ඒ කාරණාව තුළ ඒ මතය ඇතිවෙන හේතුව නිවස තුළ නිතර අපිරිසුදු වෙන නිසා. ඒ නිසා පිරිසුදු නැති නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට කොහොමත් ඒ කාමරය තුලනේ කරන්නේ. ඉතින් කාමරය පිරිසුදු තියාගෙන ඒ දේවල් කරයියන්න ඒටි කරයියන්න ඉදි ඔය වගේ දේවල් තමා තියෙන්නේ විශේෂතු පිළිවෙත්තාව විස්තරාත්මකව මම මේ වැඩසටහනේ අර දෙවෙනි වැඩසටහන හෙට අනිද්දාම දාන්න ඒක අහලා ඒ කටයුතු කරලා ඔබ සාර්ථක වෙන්න ඔබට පුද්ගලිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරන්න මට කොට දෙනෙක් අහලා තිබ්බා channel එකට කතා කරලා තිබ්බා නේ ඒ දේ කරන්න විදිහක් නැහැ. මට වෙලාවකුත් නැහැ. තව දෙයක් මට මේක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. මේ දේවල් මම කරන්නේ ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා පමණයි. මං කියන දේ අහලා කවුරු හරි සාර්ථක වෙනවා නම් මේ පිළිවෙත් ක්‍රම කරලා ජීවිතේ ජය ගන්නවන අනතුරින් ගැලවෙනවා. ඒක තමයි මට තියෙන ලාභේ. ඒක මට කෝටි ගණක් හම්බ කරටත් වඩා ලැබෙන දෙයක්. මම මේ කරන රැකියාව තුළ මට මේ ඇති. ඒ නිසාවෙන් ඔබට මේ කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරගන්න දක්ෂ දයෝයක් හොයා ගන්න වෙනවා. තව දෙයක් මම මේ කියන දේවල් කරනවනම් මම කියන දේවල් මේ හැම මාසෙම අහනවනම් ඔය පුද්ගල කේන්සරම් පරීක්ෂා කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට සාර්ථකභාවය අත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කියපු දේවල් තුල මේ කේන්ද්‍ර බලන්න කියන එක නෙමෙයි. මේ කියන දේවල් තුල අපහැදිලිකමක් තිබෙනවා කියෝ පිළිවෙත්වල හෝ වේවා රේරාෂ්ටක හොයා ගැනීම තුල අන්න මගේ රාගස්ව නිර්වාණ Facebook පිටුට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ මැසේජ් එකක් දාලා ඒකෙන් අහන්න ඒ ප්‍රශ්නට මම දන්න උත්තරය හැකි ඉක්මනින් ඔබට කියන. ඉක්මනින් කියලා කියන්නේ හැකි ඉක්මනින් මම ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඒක නිසාවෙන් ඔය කටයුතු කරයි යන්න ටිකක් දීර්ඝ වුණ කතාව තවත් කියනවනම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න. නමුත් කාලය වැදගත්නේ. මේක කීප වතාවට හරි මේ සියලු දේ අහන්ඩ මේ හැම දේ මහලා ඔබට ගැන කොටස් කොටස් වශයෙන් හරි දවසකට අහලා මේ දේවල් ජීවිත සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න ඉතින් මේ සෙනසුරු මාරුවතුල දනුලක් හිමියන්ට අතිශයම විශේෂ ලෙස පහුගිය කාලට සාපේක්ෂව හොඳ කාලයක් උදා වෙන්නේ ඒ හොඳ කාලය ජීවිතේ සාර්ථකම කාලය කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙනම් දනුලක් හිමිය ඔබට යහපතින් යහපත උදා වෙන වාසනාවන්ත කාලයක් උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා තෙරුවන් සරණයි